Очень много мыслей сейчас в голове, очень много прям. Мы живем ради эмоций, хочется иногда себя испытывать. Нельзя давать заднюю, никогда. Я надеюсь, вы будете гордиться мной. Я вас люблю, ребят. обязательно поставить лайк. Блять, как же я сейчас поеду. Вау! Вау! Thank you very much. I, I, I trust you and that was unbelievable. Вау! Фу, малыш, я тебя люблю. Господи, земля! Вау! Я вас люблю, идите сюда быстрее! Yeah.